आओ घुस Awesome. Watch out! Watch out! Watch out! अरे क्रॉस में से कौन मार दिया Adek Watch var bir al dek adek bina. अरे भाई डैमेज डाल बहुत डैमेज डाल ले चल ना कुमार गाड़ी खाते दे ना गाड़ी दे फट I'm out. I'm out. Need ammo. Need ammo. अरे आसम आसम अरे भाई गाड़ी कहाँ पे अपन अरे बड़े हम लोग तो ले लेते भाई अपने नहीं भाग देते आ जाओ ना भाई कवर में बनी हम इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर ओके इधर इधर इधर ये भाई हम निकाली थी ना ओ भाई सब काम मस्त मारा था भाई अरे यार बिल्डिंग पे बाहर कहने का कवर दे दे कवर दे दे कवर दे वॉच आउट दे देना भाई इधर भाई इधर भाई इधर देख देखना रखो इधर देखना फिर क्या करते पहले तो चौकरा पर मारा था बस अरे अरे भाई भाई भाई भाई वॉच आउट वॉच आउट तो बहुत सारी गन है अरे भाई भाई कवर तो ऊपर से कूद ऊपर से कूद ऊपर भाई गो गोगो ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई मत मत पिक मत करी पिक मत करी ऊपर बा बंदा पिक मत करी करिए हमारी अगर तुम्हारे पास वो है तो देना एक क्या बोलते हैं पुदीना है पुदीना I got supplies. I got supplies. हाँ यही चाहिए मुझे यही चाहिए था इब्राहिम ते उधर ही से देखा था खाली बस हम हाँ, ये नहीं भाई लाइन बनी गाड़ी धनका देने इस सर को बंदा इधर भी है ऐसे बंदा बहुत hard chicken victory belongs to us